काम नहीं दे रहा मतलब जोड़ार देता है कहता है काम तो है तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है आपने कहीं शिकायत करी फिर हाँ शिकायत आज करने के लिए आए सुबह के आप सात बजे के पड़े हैं यहाँ सर मेरा प्रमोद कुमार नाम है क्या समस्या है आपकी सर मैं सर मेरे कार्ड से और नरेगा कार्ड से मजदूर हूँ मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे धमका के वापस कर दिया जाता है ग्राम प्रकार में और ये हमारा फिर ये नरेगा मित्र है जो और उसमें अपने अपनी सपोर्ट के बंदों से काम करवाता है हमारे को काम कर, काम मांगने जाते तो हमारे को वापस धमका के कर देता है कि यहाँ पर काम नहीं है आंधा काम आएगा जब दिया जाएगा और जब जाते हैं तब यही कह के हमें टाल देता है आज हम छः महीने से परेशान हैं काम धंधे के लिए और खाना खर्चा हमारे पास पूरा नहीं हो पा रहा है और बच्चे भी हमारे पास चाह रहे हैं घरवाली खत्म हो रखी है खेती बाड़ी हमारे पास है नहीं है जो कि बेच के बच्चों को खिला सकें और काम मांगने के लिए जाते हैं तो हमें उनके सीधे अधिकारियों का नाम लेके धमका के घर पर वापस कर देते हैं आज हमारा जब सबसे ज़्यादा ये एकदम धैर्य बाहर से निकल गया जब जाके हम एस साहब के पास ये रिपोर्ट लेके आए हैं जो क्या दिखाने जा रहे हैं देखो हमारी साथ क्या सुनवाई होती है सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हमें ऐसा लग रहा है जैसे फांसी लगा के या जहर खा के आत्महत्या करनी पड़ेगी कौन सा गाँव है आपका हमारा ग्राम पर, ग्राम खेड़ा है कौन प्रधान है आपका हमारे गाँव का नाम प्रधान है अवधेश तो अवधेश तो आपने कहीं शिकायत करी इससे पहले इससे पहले साहब हम तो बाहर काम करते थे अब हमें ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसना पड़ गया पंद्रह साल से हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है हम काम मांगने जाते हैं जब भी हमें वापस कर दिया जाता है कोई काम नहीं किया जाता है और अधिकारियों के नाम से हमें धमका दिया जाता है उल्टा सीधा और सर ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से काम काम कार्य करवाऊंगा ग्राम के अंदर आपकी मर्जी से कोई कार्य नहीं करवाऊंगा अपनी सपोर्ट के अपने जात बरादरी के काम बंदों से काम करवाता है हम जाटव समाज से हैं इस वजह से हमें कोई काम नहीं दिया जाता है और ना ही हमें कोई इतनी सहायता मिल रही है ना कोई अनाज मिल रहा है ना कोई आर्थिक सहायता मिल रही है ना पीछे से ऐसी कोई सपोर्ट मिल रही है जिससे कि हम अपने आजीवन आगे आगे चला सकें आपका राशन कार्ड नहीं बना है राशन कार्ड है सर मगर उसमें सिर्फ हमें पैसे से ही राशन मिलता है और किसी से और किसी से नहीं मिलता जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद